目前呢，CAR-T 治疗有很多临床项目正在开展，有需求的患者呢，可以登录 Clinical Trial 或者呢临床试验注册网站查询相关的信息。我们武汉同济医院呢，也在开展一系列的 CAR-T 治疗的临床项目，有需求的患者呢，也可以登录我们的官网进行查询。了解更多医学科普知识，请您关注我。